Ymbylydredd 2 Ymddygiad ymbylydredd ym meisydd magnetig Yn y fideo diwetha, gwelon ni fod na wefr positif gyda gronyn alfa a gwefr negatif gyda gronyn beta, ond does dim gwefr gyda ffotonau a ryddheir trwy ymbylydredd gamma. Oherwydd eu gwefrau gwahanol, gallen nhw gael eu gwahanu o'i gilydd ym meisydd magnetig. Mae gronynau alpha yn cael eu tynnu tuag at faes negatif, a gronynau beta tuag at faes positif. Mae ymbelydredd gamma yn mynd yn syth trwy faes magnetig heb gael ei effeithio. Peryglon ymbelydredd Pan ydy yn taro moleciwlau, gall ymbelydredd eu haianeiddio nhw. Os digwyddif hyn i'r DNA mewn cell, gall y gell ddod yn ganseraidd. O ganlyniad, mae ymbelydredd alfa, beta a gamma yn gallu bod yn beryglus. Mae'r perygl a gynigir gan ffynonellau ymbelydrol yn amrywio. Tu mewn i'r corff, ymbelydredd alfa ydy'r mwy yn newidiol, gan gael ei yn hawdd gan gelloedd byw. Mae ymbelydredd beta ac ymbelydredd gamma yn fwy tebygol o basio'n syth mas o'r corff, felly maent yn llai peryglus. Tu fas i'r corff, yn bylydredd alfa ydy'r lle peryglis, gan fod e ddim yn tebygol o dreiddio'r hain celloedd marw ar arwyneb y croen ac yn newidio celloedd byw mewnol. Hanner oes isotop yn bylydrol. Mae'r proses o ddadfeiliad yn bylydrol yn digwydd ar hap. Ni ellir rhagweld pa bryd y bydd unrhyw un niwcleus ansefydlog yn dadfeilio ac yn rhyddhau yn bylydredd. Mae pob niw niwclews yn dadfeilio yn ddigymell ac yn ei hamser ei hun. Er hynny, mae'n bosib i fesur amser cymerir i hanner o'r niwclysau yn bylydrol dadfeilio. Hanner oes ydy'r enw amser hwn. Mae gan bob oes y top yn bylydrol hanner oes unigryw. Er enghraifft, mae hanner oes carbon 14 yn 5,730 o flynyddoedd, ond dim ond 22 munud ydy hanner oes franciwm 223. Wrth o bod y hanner oes, gallwch chi wneud cyfrifiadau syml yn ymwneud ag ymbylydredd. Ystyriwch y cwestiwn hwn. Mae gennych 100 gram o'r isotop carbon 14 ac mae y hanner oes yn 5,730 o flynyddoedd. Ar ôl faint o flynyddoedd bydd 25 gram ar ôl. I fynd o 100 gram o garbon 14 i 25 gram, mae'n rhaid haneru 100 gram ddwywaith felly mae'n cymryd dwy hanner oes er mwyn hynny digwydd. 2,5730, sef 11,460 o flynyddoedd ydy'r amser sydd ei angen felly. Defnyddio ymbelydredd Gallwch chi ddefnyddio ymbelydredd beta er mwyn creu deunydd gyda union drwch. Mae treiddiad yr ymbylydredd trwy ddeunydd yn dibynnu ar drwch y deunydd. Felly, gallwch chi ddweud wrth beiriant am gynyddu'r trwch os ydy'r treiddiad yn ormod. Os ydy'r treiddiad yn rhy fach, bydd y peiriant yn gostwng y trwch. Gallu'r defnyddio ymbelydredd mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys dileu celloedd canseraidd, diheintio offer meddygol, canfod oedrannau cyrff a phlanhigion hen iawn trwy ddyddio carbon 14,